Pese a que siempre más Amigo haría Yo me quedo muera Se le quiera Me la loquen y uno se lo me Pele lobo no me toca Estreca no llueva El es lo ella, A lo bogey